moet nog zo leren. Zo leren. Het is weer lekker warm vandaag. 20 graden. En vlakke zon. Stond 20 graden, 20 graden.